Latvijā ir eiro kopš 14. gada, to mēs tā kā visi zinām, apzināmies, bet tas, ko droši vien ikdienā neapzināmies, ka mēs esam līdz ar to pilntiesīgi eirozonas dalībnieki. Un ja tagad eirozonā ir monetārās stimulēšanas laiks, tad tas pozitīvais efekts nonāk arī līdz, līdz mums, tā varētu teikt. Centrālās bankas tātad dara, ko var, dara nestandarta darbus, um, Jautājums tad ir, kas no tā Latvijai? Tas, ko mēs visu šobrīd jau varam novērot, ir, ka gan Latvijā, gan visā Eirozonā kopumā aizdevuma procentu likmes ir samazinājušās līdz vēsturiski zemākiem līmeņiem, gan uzņēmumiem, gan mājasemniecībām. Tas, ko mēs ekonomisti <laughs> novērojam, ir, ka banku sistēmā ir parādīsies vairāk brīvā nauda. Un to mēs novērojam arī gan Latvijā, gan gan uh, visā Eirozonā. Bet vai viņi ir tālāk, ir jautājums? Jā, tieši tā, uh, nauda ir, bet mēs redzam, ka tomēr nevienmēr viņa iet tālāk. Bieži vien šī likviditāte uh, paliek uh, banku kontos un uh, varbūt, lai izskaidrotu, kā tas dzīvē strādā labāk, mēs varētu iedomāties, ka valsts ekonomika ir tāda kā puķa, uh, Un um, uh, puķei vajadzīga, vajadzīgs ir ūdens, lai tā augtu. Un, likviditāte. <laughs> jā, tieši tā, likviditāte, jēma brīvie naudas līdzekļi. Un mēs redzam, ka uh, uh, tad, kad mēs uzsākām savus nestandarta monetāros stimulus šai puķei, tik tiešām uh, ūdens, jeb likviditāte mūsu gadījumā bija ļoti nepieciešams un, un tas nāca tieši laikā. Uh, taču laikam ejot, mēs uh, Eh, dodam aizvien vairāk un vairāk šo likviditāti. Eh, un tā lai... paliek bankās. Tā principā uzkrājas nosacīt mm, Tas bankās. uzkrājas, jā, un tas liek mums domāt klāt, bet uh, iespējams, ka ar to vien nepietiek, jo puķē taču ir vajadzīga gaisma, puķē ir vajadzīgs mēslojums un arī mīlestība, lai tā labi augtu.